próximo, próximo, próximo. Aê, boa, garoto. Bem fraquinho, Henry. Aê, muito bom, muito bom. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Não atrasa, não atrasa. Vamos, vamos, vamos. Próximo, próximo, próximo. Vai pra trás aqui. Bem fraquinho, Maria, bem fraquinho. Boa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Quase. Não deu. Devolve a bolinha, devolve a bolinha, devolve a bolinha. Vai, vai, vai. Vai outra pessoa lá, vai outra pessoa buscar a bolinha. Vamos, vamos, Sérgio. Vai pra trás, lá, lá, lá. lá. Aí. Vai lá. Vira lá, capricha. Oh. tá acertando lá aqui também. Capricho, capricho, capricho. Boa, Maria. Não deu, deu a bolinha, leva a bolinha, leva a bolinha,